Brahma had shook two hands with the Lord after he performed last year. तो वो शुद्ध भक्त भी हो सकते हैं जैसे इस ब्रह्मांड के विषय में कहा जाता है जैसे ब्रह्मा जी ने उनके प्राकट्य के बाद गाड़ी के जो अलग अलग up And that's not only in the human species, in every species of life. जो विष्णु के शरीर से आते हैं हम ये कह सकते हैं कि वो विष्णु के साथ समान है So Srila Prabhupada in his first book, he brings out this philosophy how there is oneness. Some people will speak about oneness, that everything is one. श्रीला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं एकत्व की बात बताते हैं तो कहते हैं कैसे कई लोग हैं वो कहते हैं सब कुछ एक है Shankaracharya propagated this kind of teaching. He took the aphorism from the Vedas. Sarvam kau idam brahma. Everything is Brahman. तो शंकराचार्य जी ने इस प्रकार से प्रकार किया उन्होंने वेद से ये कथन उठाया सर्व खलौ इदम ब्रह्म कि सब कुछ ब्रह्म है Now Shankaracharya did great work. We're, we're very grateful to him because he defeated the Gnostic philosophy of Buddhism. तो शंकराचार्य ने बहुत अच्छा किया हम उनके इस कार्य से प्रसन्न है कि उन्होंने जो नास्तिकवाद है बुद्धिज्म से उसका नाश किया The Buddhists say everything is zero. बुद्ध कहते हैं सब कुछ शून्य है They don't say everything is one. They say it's all zero. वो लोग कहते हैं सब कुछ एक नहीं है सब कुछ शून्य है So Srila Prabhupada in the purport, he says, nothing comes from nothing. तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ नहीं से कुछ नहीं आ सकता नहीं है nothing nothing, the result will be nothing. तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है उसमें आप कुछ होती है जो अंश है वो कभी भगवान के एकत्व में लीन हो जाता है परंतु वो जो आत्मा है उसके स्वभाव के विरुद्ध है from Bhagavad Gita the nature of the soul is describe to be active but to enter in the state of सयुज मुक्ति is to deny that nature of the soul तो भगवत गीता के अनुसार जो जीव है वो कार्यशील बताया गया है वो कुछ कार्य करता है लेकिन इस प्रकार से कुछ एकत्व में लीन हो जाना वो जो आत्मा है उसके स्वरूप के विरुद्ध है so become one means no I no individuality no identity no activity no तो एक हो जाना मतलब हमारा व्यक्तित्व नहीं है हमारे कोई कार्य नहीं है इस प्रकार से लोग कहते हैं It's, a, it's an artificial condition, and one who enters into that level of liberation will not remain there. He will fall back into the material world. तो ये एक झूठी या नक- नकली अ, अवस्था है जो इस प्रकार के एकत्व मुक्ति में चला भी जाएगा तो वो वहां रुक नहीं पाएगा वो फिर भौतिक जगत में गिर जाएगा So we should understand there is oneness. The oneness is in quality, not in quantity. हमें समझना है एक एक एकपन है या एकत्व है लेकिन वो जो एकत्व या जो समानता है वो आ, संख्या में नहीं है वो गुण होने में है जो संख्या में नहीं है एकत्व we have the quality of the supreme but para que tá né? शांति प्राप्त कर सकते हैं उसका सुख motherfucker. was asking me because I was quoting how a thousand names of Vishnu is equal to one name of Lord Ram, and three names of Lord Ram is equal to one name of Lord Krishna. So this disturbed someone, and he came to me and he said that he understood that all the, the, the Rama and Krishna are equal, that they're not different, and the names are equal. कल ही एक व्यक्ति मेरे पास आया और वो आ, मैं इस कथा में कह रहा था कि कैसे विष्णु के हजार नाम भगवान राम के एक नाम के बराबर है और भगवान राम का तीन नाम कृष्णा के एक नाम के बराबर है तो ये बात सुन के एक व्यक्ति थोड़ा परेशान हो गया और आ, आ, कल वो मेरे पास आया और मुझे पूछा आप ऐसा कैसा बोल रहे हैं राम का तीन नाम एक कृष्णा के बराबर है मैं तो सोचता हूँ राम और कृष्णा बिल्कुल बराबर है तो वर्षी वह तो उस wife you know one thousand name so जी quotes one name of Lord तो शिव जी ने अपनी ब्रह्मपत्नी से कहा था कि भगवान विष्णु के हजार नाम राम के एक नाम के बराबर है एंड ब्रह्मा डॉक्टर है ना क्या थ्री नेम्स ब्रह्मा त्रिकूट कृष्ण और ब्रह्मांड पूरा हमें बताता है कि भगवान राम के तीन नाम कृष्ण के एक नाम के बराबर So the man was thinking all the gods are one, Rama and Krishna are equal. They're equal in one sense, but at the same time there's a difference. Lord Rama is different from Lord Krishna. तो इस कैसे एक आदर्श राजा होता है कैसे एक आदर्श पुत्र होता है कैसे एक आदर्श बेटा आदर्श पति होता है भगवान राम वो रस आस्वादन नहीं करते हैं जो कृष्ण करते हैं Well, Lord Rama, it's mainly Dasya भगवान राम के साथ दास्य रस का आस्वादन होता है भक्तों का भगवान राम है और हनुमान उनके दास हैं वो मनोभावना है अयोध्या में भगवान राम और उनके बीच में इस प्रकार का रसास्वादन है There is a distance between the Lord फर्क है थोड़ी दूरी है भगवान और उनके भक्तों में But with Lord Krishna, it's different. Lord Krishna, he enjoys with all the cowherd boys. And the cowherd boys are climbing on him and fighting with him and wrestling with him. And the gopis are dancing with him. And, uh, you know, Lord Krishna is, he's the reservoir of all the rasas. परंतु कृष्ण <clears throat> के साथ थोड़ा अंतर है भक्त उनके साथ घनिष्ठ संबंध में है जो सब गोप है कोई उनके शरीर में चल रहे हैं चढ़ रहे हैं उनके साथ खेल रहे हैं तो घनिष्ठ मित्रता है घनिष्ठ संबंध है उन भक्तों का कृष्ण के साथ कृष्ण सभी रसों के स्रोत है So with Lord Rama, we see God as the king, but with Lord धीर गोस्वामी लिखते हैं तो जब वो हर अवतार के विषय में लिखते हैं वो कहते हैं केशवत रीता नर हरि रूपा केशवत रीता प्रीत शरीर केशवत सबसे पहले तो महाराज पटेल स्वास्थ्य के लिए तीन बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं रेगुलरली कोर्सेज काफी मस्त होते दामोदर देश में भी भक्ति शास्त्री आपने शायद श्याम देश में भी किया होगा भक्ति वैभव हाँ, तो महाराज पढ़ाते हैं और महाराज हाँ, परिक्रमा के दौरान भी इंटरनेशनल ग्रुप को लीड करते हैं उनके नियंत्रण हाँ, में इंटरनेशनल ग्रुप परिक्रमा चलती है और इसके विभिन्न महाराज बहुत देशों में प्रचार करते हैं विशेष करके पारी तो देश है जैसे कि सिंगापुर मलेशिया थाईलैंड रशिया में मिडल ईस्ट माना जाते हैं हर साल आते हैं कोरोना के समय दो दो तीन वर्ष बीच में गैप पड़ गया था वरना हर साल महाराज जी आप भी आते हैं और महाराज जी जाने जाते हैं उनकी बहुत दृढ़ साधना के लिए और उन्होंने 1994 में श्री कमल कृष्ण स्वामी महाराज जी से संन्यास लिया था महाराज जी शिला प्रभुपात के ही शिष्य थे तो इस प्रकार से हम उनके आभारी हैं वो हमारे बीच आए और हमें जीवन का खाना स्वागत करें और आप सभी शाम देश का भी धन्यवाद यहाँ पर ये प्रोग्राम रखने के लिए थैंक यू वेरी मच आज की आपका राजू तो बी राजू जी का हम स्वागत करते हैं बोलिए already